heb geen verkaar. Echt niet. Dat het maar spannend is. En realistisch is, genoeg is. Voor mij mag er best ook, mag er best gaan met racewagens enzovoort. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat die racewagens mensen moeten verrijden. Blijf de spel, hè. daar moeten we echt van uitgaan. Het is niet eh, dat ik Call of Duty begin te spelen en dat ik morgen met een bol van, van straat eh, in en te gaan neermaaien. Bo Moens, een meisje van 13, was nogal van streek toen ze in een boekje over videospelletjes een artikel las over Bully. Bully is een nieuw videospel en na de race- en gevechtspelletjes ook een nieuwe stap in de wereld van de videogames. Je moet niet meer de snelste of de sterkste zijn. Bij Bully moet je de grootste pestkop zijn. Je bent Bully, een jongen, en die, je moet proberen van zoveel mogelijk kinderen te pesten. En ja, hoe meer dat gepest dan krijg je codes tot bepaalde levels. Op de cover staat er ehm, dat hij een jongetje in de wc-pot houdt. Ehm, ik ben ook gepest geweest, in het vijfde leerjaar vooral. Ali, hoe, kunnen ze dat doen? Bijna iedereen probeert het af te leren en dan geven ze zoiets uit. Hallo, oh. Amai ik kwam me dat tonen, dus voor ze zelf in eh, het verleden in contact is gekomen met pesten. Um, had dat toch wel enige indruk op haar en ook uh, enige vorm van, van walging, zal ik maar zeggen. Zo van, allee, kijk nu. ik moet zeggen dat het ook bij mij direct de haren ten berge deed reizen. We werken samen met de leerlingen om te zien hoe wij pesten kunnen vermijden. En als je dan zo'n spel tegenkomt, dan is dat absurd. Eh, veel inspanningen worden dat niet gedaan, vrezen wij. En dat willen we niet. Het is al geweld dat te zien is. Ja, dat, dat zijn, het zijn andere spelletjes bij dan geweldspelletjes. Je hebt heel wat spelen met extreem geweld. En ik denk dat dat niet goed is. Dat kinderen dat spelen. Er mag nog 16 plus op staan. Je weet dat kinderen dat spelen. Sinds 2001, met de komst van PlayStation 2 en nog later de Xbox, is het aanbod van videospelletjes enorm toegenomen. In de gamewinkels vind je dan ook voor elk wat wils, voor jong en oud. Alsjeblieft, dank je. Hoe hoger de leeftijd dat erop staat, hoe gewelddadiger dat het kan worden. Uh, je hebt horror-adventure games, 18+. Eh, plus. Ja, dat is gelijk dat je naar een horrorfilm zit te kijken, maar je speelt het dan. Een Mortal Kombat, dat is vechten tegen elkaar. Ja, en dat is vrij bloederig. Dat kan vrij chockerend overkomen voor sommige mensen, maar het is een blijde spel. Dit, dat is eigenlijk, ja, dat is een wereldoorlogspel. Hè. Dat is de bestorming van Normandië, dat is Eigenlijk, je beleeft de wereldoorlog van in uw luie stoel. Hè. Je bent een soldaat. En dat maakt het spel ook weer zo verlicht, zo populair. Omdat ze toch een beetje, ja, miliciëns bestaan er de van vandaag niet meer. Hè. Dus moeten we het op een andere gaan zoeken. Op een kwart eeuw tijd zijn de videospelletjes enorm geëvolueerd. Van pingpong en Pac-Man naar de zeer realistische racepelletjes van nu. Alleen van den Bussen maakte heel die evolutie spelenderwijs mee. Eerst een pingpong het is met oude toestellen. Dus met twee lijntjes en een balken er tegen, tegen en tegenhouden. Dus sinds 75, 76. Dan ben je ermee begonnen? Daar is al mee begonnen. En dan later ben ik dan overgeschakeld naar Playstation. En dan de laatste vijf jaar op Xbox. Vroeger was het allemaal 2D, dus over het scherm bewegen, links naar rechts. En nu is het al meer 3D. En het gaat meer en meer naar de werkelijkheid toe, vind ik. En vooral laat de nieuwe toestellen allemaal uitkomen, de Playstation 3 en de 360. Ja, dan gaat het beter zingen. Opvallend is de echtheid van de laatste generatie spelletjes. De grens tussen spel en realiteit wordt flinterdun. Vraag is dan of spelers van race-spelletjes in het echte leven ook niet een beetje snelheidsduivel worden. De snelheid neem ik niet mee naar buiten, maar wel de reflexen. Het klinkt misschien nodig, maar doordat je het spelt, leer je uh, eh, reflexen leren kennen. Vooral voor mij, altijd tegenwoordig met verkeer moeten zeker goede reflexen hebben, vind ik. Want een klein hoekje kan het rap gebuisten, denk ik. Het meest verkochte videospel is Grand Theft Auto of GTA. Het is een 18-plus spel waarin je braafjes met de auto kan rijden. Maar je kan er ook de ene misdaad na de andere mee plegen. Dat is eigenlijk een allrounder. Hier kun je dus effectief alles mee. Je dat spel kun je super braaf gaan spelen. Je kunt daar uh, taxichauffeur zijn en uren en uren gaan rondrijden in de stad. Um, ze kunnen daar een auto pikken, ze kunnen daar uh, met een vitrine rijden bij wijze van spreken. Eh, dat is allemaal mogelijk en dat maakt het juist zo plezant om te spelen, omdat dat alles kan. David is 16 en al een jaar of vier een echte videospelfanaat. Ook hij speelt GTA en schuwt het geweld niet. Alsjeblieft. Algemeen gaat het spel over eh, dus missies doen. Die missies zijn allemaal verschillend. Eh, dus dat gaat van naar de McDonald's reden tot iemand uitgakken. Dus als bijvoorbeeld iemand doodschiet, die laat zijn geld achter. En daar daarop en op en dan kreeg je geld bij. Worden uw kinderen er gewelddadiger door, denk je? Absoluut niet. Echt niet. Absoluut niet. Zeker en zeker David niet. David is zeer mild van karakter. Echt niet. Hij hoort wel al eens woorden, ja, van die eh, motherfucker en nou, zo. Kiss my eh, reet, of wat is dat er allemaal? Een spel is om te ontspannen. Ehm, wij hebben daar onze uitklap aan. Want op café en zo spreekt ons allemaal niet aan wij komen allemaal samen, wij gamen voornamelijk, maar voor de rest. Je moet geen ouder neerleggen. Hè. De mama's en de papa's moeten een beetje meevolgen met de kinderen, hè. Met, met wat ze willen doen. Hè. Ze gaan er niet mee op café. Ze, ze, ze maken vriendschappen, hè. nieuwe vrienden, eh, jongens en allemaal. Dus dat is, dat is ook een, een positief, vind ik, een grote positieve instelling. Het is zeker niet populair als kind om in de klas te gaan zeggen, eh, ik speel die spelletjes niet, ik doe dat niet. Dus kinderen eh, willen dat heel graag spelen. Kinderen zijn daarin geïnteresseerd en dat is ook logisch. Maar eh, het is eigenlijk niet aan de kinderen om te oordelen of het spelletje zelf of dat een goede invloed op hen heeft. Daar, daar ligt de verantwoordelijkheid dan bij de ouders. Wij zijn bij minister Freya van den Bos geweest omdat zij consumentenzaken behartigt. En zij ook zegt, ja, dat is de vrije markt heel moeilijk om daar iets aan te doen. Ze begrijpt ook de onzin van dergelijk spel, maar zegt ze, het is zeer moeilijk. En ik noem dat echt excessen van de vrije markt. Het is onze taak als opvoeder om daar tegenin te gaan, denk ik. De markt van de videogames is op een paar jaar tijd enorm toegenomen. In vele huiskamers in Vlaanderen heeft het videospel de klassieke gezelschapsspelletjes verdrongen en zitten gezinnen samen rond de PlayStation of de Xbox. Eerst kijken bij televisie, mee als gedreven. En dan, uh, eh, een bepaalde tijd van het stipt, begin ik dan te gamen. Moet ik werken? Ja, dan is het iets minder. Werk ik niet, dan kan dat wel eens 1 uur, 2 uur worden. Het zou niet mogen, volgens de boekjes zou het niet mogen, zouden nog een uur al aardig moeten stoppen. Dan vind ik dat het dan spannend begint te worden. Dus. Dat dus kost tussen de 55 euro en de 65 euro. Hangt er vanaf wat je koopt schietspelletjes of spelkens koopt. En hoeveel koop je zo per, per week of per maand? Per week minstens zien. Minstens zien. En is in het echt, echt een goede speeltopper, nou, dan wordt dat wel eens dikker begin. Maar ik werk ervoor. En ik woon nog thuis. Dus ik heb de mogelijkheden wel voor, voor het te doen. En dan kan ik die rap laten rijden ook als je wil. Alleen laten schelen. En dan passeert die en die schiet naar de gaten. Oh, ik vind het fijn omdat hem thuis blijft, dat hem niet op café loopt en zo. Dat hem zich thuis kan amuseren. Dat vind ik heel plezant. Dat we met drie zijn en dat we met drie ons amusement thuis hebben. In vroeger speelden we kaarten, monopolen en we kieken allemaal roulette. En zowel die spelletjes. Dus de familie-spelen zijn verrast feitelijk naar de televisie en ook naar het amusement om de televisie. Oh. alleen speelt alles, van sportspelletjes tot echte oorlogsmissies. Maar op pestspelletjes heeft hij het niet zo begrepen. Pesten vind ik, uh, dat niet alleen mij als kind, maar ook als volwassene denk ik, gepest wordt. Omdat als je het zelf ooit meegemaakt hebt, dat je zelf gepest is in het velgebeuren. En je moet het dan op televisie ook nog gaan spelen. Nee, niet. Ik vind niet dat ze dat kunnen verbieden en mogen verbieden zelfs. Laat, laat de jeugd daar vrij, maar sensibiliseert gewoon iets meer. Uh, slecht is dan niet. Hè. Ik kwam met een kleine van acht jaar, bij wijze van spreken, die mag van mij Call of Duty spelen. En als dat voor die leeftijd toegankelijk wordt gemaakt, maar geen twee uur per dag. Wij zouden nog altijd moeten een huivering voelen als wij geweld zien op televisie. Maar door dergelijke spelletjes te geven, vrees ik dat wij die huivering niet meer gaan hebben en dat we dat als gewoon gaan ervaren. En dat vind ik persoonlijk gevaarlijk.